Nvidia GeForce GTX 960. Die hast du schon gewonnen, die drücke ich dir schon mal so in die Hand. Die User zu Hause, ihr könnt was gewinnen, denn ihr könnt abstimmen, ob ihr denkt, dass ich gewinne oder Nuki. Ah, oh, gewinnt will. Hase, du hast noch Hasenohren auf. Ja, jetzt pass mal auf hier. Warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte. Pah! Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Fertigkeit komplett in Sand gesetzt. Ja, ist doch egal. Ich hab eh noch mehr geschossen. Nee, das war ja, das sag ich doch so nicht in der Kurve! Ja, es ist ein Mikro. Mann! War sogar sehr smart von dir, Kevin. Das muss ich mal... What? Komm her! Wow! Oh mein Gott. Ich bin einfach krass! Ah, da ist eine Abkürzung! Ja. Äh. Also, uh. Bisschen! Du <laughs> ah. Oh, ich hab das gerade aktiviert. Guck mal hier, ich doch, da, gucke ich gar nicht mehr hin, ich fahre nur. Das blind Ich fahre blind ah. ins Ziel. Du wärst fast genutzt worden. Ja, aber... ja, Führung. Ja, immer gut. Da kommt die 1-0-Führung. Ist nicht nervös werden und andere einfach wegballern. Es muss nur die Ruhe bewahrt werden. Ja, das mal halt ein abgeklärt durchgezogen. 1-1 steht's. Oh! Das Play kommt links, rechts. Oh In Ecke. André. Ja, ja, ich hab gesagt, ich hab geübt. Weißt du, ich spiele jede Woche auf unserem Videokanal, in der Show, Vize Pro. Der war nur und da habe ich schon zweimal verloren. <laughs> also einmal, okay, einmal war ich verloren, da wurde ich geneigt. Den oh, oh. Ein Messerduell eh gemacht und das habe ich dann. Ist trotzdem 2-2. Leider verloren. Das war nur die halbe Miete, André. Ich weiß. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Und er ist heiß. jetzt immer heiß. Jetzt kriegt er, jetzt kriegt er die Angst. Okay. Alala, 4-2. Nicht nervös werden, einfach durchziehen. Ich weiß das nicht, andere. Ich merke schon. Fokussiert jetzt hier, Kevin. Ja, das Aiming auf links bleibt ruhig, das Aiming rechts wird nicht so fokussiert. Das ist Ich will das ruhig. Ei. Also knapp. Er hat das oh, einwandfrei, er hat das einwandfrei ruhig gespielt. Der Step nach oben war einer zu viel. Aber man merkt es dann, André, du wirst einfach nervös. Oh, da hat er gut jetzt gesehen. Oh, oh, oh, oh. Du bist aber einmal zurückgegangen und weg. Ja. 5-3. Die Hälfte ist geschafft. Der war gut, oder? Ja. Darf auch mal. Yes. Das war jetzt doch ein Statement. Das war ein klares Statement. Einfach ruhig bleiben. Mehr brauchen wir nicht. Ah, jetzt wird's heiß. Die Endphase nimmt. Oh! Jetzt auch falsch das. Oh. <laughs> Psychische Kriegsführung ist auch noch im Chat beim André. <laughs> Ja, ich drücke aus der falschen Taste, ja? Dann. Ja. Oh! Das muss jetzt bestraft. werden. Das wird auch bestraft. Die, unfair, die unfairen Mittel von vornherein. Spawn Attack und dann wird es bestraft. Wow. Der da will. Oh. Und du darfst auch mal. Der spielt wieder Ruhe. Wieder die, wieder die obrige Position. Äh. Hat nicht funktioniert. Führung jetzt zum ersten Mal, oder? Ja, warum jetzt aber nur knapp. Du musst immer noch, immer noch durchziehen, André. Oh, da hat's geklungen. Ja, das WASD-Movement von Source halt. Das macht's aus. <laughs> da ist der Vorteil auf meiner Seite. Wow! War das jetzt schon Endgame? Nee, ne? Oh mein Gott. Was war das? Ah, das war auf jeden Fall. Das war noch nicht Endgame, ne? Äh, wie Endgame? Einer fehlt noch, eine Runde. Wie eine Runde? Eine es geht bis 16. Genau. Bis 16? Ja, normal. Immer 15. Bis 16. Ah, wenigstens noch ein schönes Ende zur Hälfte. Der schaut gerade noch in die Galerie. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Galerie auch geöffnet wird am Ende. Aber jetzt, jetzt, jetzt kommt die große Waffe. Dafür wirst du bestraft, wie es kommt. Jetzt hab ich ein bisschen Freude. Runde pro Runde, boom, Runde pro Runde. Das Comeback kann hier sein. Ah. Tanz links, rechts, links, rechts, links, rechts. Na endlich verlierst du deine Tage. Ich hab einen Headshot gegeben. Ah. Aber nur durch die Kiste leider. Box rettet dich. Denied bei Box. Puh. Ich kriege auch dicke Gesichter immer. Ich schaue Elfer. Runde pro Runde. Punkte ignorieren, so. Die ist ein bisschen angespannter als vor ne? der Beachbuggy, ne? An der Stelle wäre ich auch angespannt, André. Ja? Ach, du gewundert. Das ist die Stelle. Ja, ja, guck mal, er spielt ruhig. Das, du, hast keine, du hast keine Chance in der Runde. Und weg. Score kennst du ja aus früheren Matches. <laughs> Worauf spielst du da an? Ja, so. Ne? Das brauchen wir jetzt ja nicht weiter zu erläutern. Ach, die Ruhe ist nicht mehr so da. Das ist einfach nur der Konzentrations- der Fokusfehler im Moment. Ruhe bewahren. Guck mal, Guck mal, der andere wieder verschießt. Schuss, oh, da. Ah. Schuss vorbei, Schuss vorbei, Schuss vorbei und in Andres Weg. Komm, André, ich weiß, dass du. Komm, speziell das. Wow. Ah, ah, da hat mich mal die Kiste gerettet. Aber ah, es gibt ja auch Verlängerung, also ist nicht. Bei 15, 15. Sechs Runden. Wow. Ah. Ja, Schade, trotzdem gut gespielt. Gut gespielt ja. Ähm, ein paar schöne Headshots dabei. Ja, leider kein Monitor abgestaubt. Ja. Aber wir haben eine Überraschung für dich. Okay. Das Gear gibt es trotzdem. Oh, das, das kriegst schön. du alles trotzdem on top. Dann hast du auch mal ein Mauspad. <laughs> Und das Gerät, ihr könnt es an die Kamera ein, das wird hier ersetzt durch eine ja, wirklich schöne Maus. Das hast du ja gesehen, also mir gefällt es wirklich gut ist doch für dich auch keine große Umstellung, dadurch, dass du eh keine ergonomische Maus hast. Ja. Sollte das Ganze dann klappen. Also ich höre schon, du hast dich wacker geschlagen, verdient in meinen Augen auch das Razer G gewonnen. Weil wie gesagt, gegen den Nuki so viele Runden in CS zu holen, das ist eine Leistung, Kevin, deine Beach Race kennst du, die kenne ich noch nicht so, deswegen kann ich das nicht so einschätzen, aber auch das <laughs> nennen wir es extravagant, genau. Also es war auf jeden Fall sauknapp, deswegen verdient gewonnen. Glückwunsch auch zum Razer Gear und natürlich auch Glückwunsch zu deiner neuen Grafikkarte, der Nvidia GeForce GTX 960. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit und ich hoffe, du kannst damit bei CS nochmal richtig durchschauen beim nächsten Mal, wenn du auf den Nuki triffst. Ja, dann zeigst du nochmal, was eine Hake ist und dann geht das ganz anders aus. Von daher, ich bedanke mich bei euch beiden, bei Kevin, natürlich bei dir, und André und bei dir, Niklas, natürlich auch. Und bei euch beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei bei Tune Your System und hier auf dem NVIDIA Deutschland Kanal. Von daher bleibt uns nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal.